Naitwa Joel Kadaga, creative designer. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli hii, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Ah, nimeanza kufundisha masuala ya creative design mwaka 2019 lakini tangu hapo nimeweza kujifunza na kufundisha mambo mengi sana ambayo kwa namna moja ama nyingine amenisaidia mi binafsi, lakini pia amewasaidia nyinyi ambao mmekuwa mkijifunza kupitia chaneli hii. Lakini moja ya kitu ambacho nimekuja kugundua kwamba ni tatizo kubwa kwa watu wengi, na kama hilo tatizo litaweza kutatuliwa, basi watu wengi wataweza kupasiu karia zao za kuwa madizaina kwa haraka zaidi bila kupoteza muda ukiachilia mbali kwamba watu wengi sana wanauelewa mdogo kuhusiana na masuala ya teknolojia. Lakini suala lingine pia nimegundua kwamba watu wengi hawajui wajifunze nini, wajifunze wapi na wajifunzeje, na wanawezaje kutengeneza pesa kupitia hicho ambacho wanakifanya so baada ya kugundua hilo, nimeandaa kozi fupi ambayo inaweza kukuwezesha wewe kuweza kujifunza namna gani ambavyo unaweza ukaanza kupasiu karia yako kuwa creative designer, kwa maana graphic designer, videographer, filmmaker au content creator au mtu mwingine yoyote ambao unatengeneza maudhui ya mtandaoni, aidha ya picha au ya video. Nimeandaa kozi ambayo ina hatua tano ambazo zinaweza kuzifuata ili uweze kufikia hatua hiyo. Nimejibu baadhi ya maswali muhimu ambayo watu wengi wanajiuliza: nawezaje kuanza? Nahitaji vifaa gani kuweza kuanza maswala ya creative? Je, nahitaji uh, kwenda chuo au naweza kusoma online au popote ili niweze kufanikiwa? na je ni hatua zipi ambazo naweza kuzipitia ili niweze kufika napopataka ah, lakini pia ni software gani nijifunze ili mimi niweze kufanikiwa kuwa creative designer au graphic designer lakini na namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza connection na namna gani ambavyo unaweza ukawa connected na kuanza kumonetize kile ambacho umejifunza au kukipasiu kama karia kozi hii ina zaidi ya dakika 30 na nimeamua kuitoa bure mtu yoyote unaweza kujifunza nimekuwekea link katika description hapo unaweza ukabonyeza hiyo link ili uweze kwenda moja kwa moja ku sign up na kupata kozi hii ambayo itakuwa game changer kwako kwa wewe ambao unaanza na unaweza ukapasiu karia yako mwaka 2023 na kuweza kufikia malengo yako ya kuwa creative designer au content creator naamini kwamba kozi hii itakusaidia kwa kiasi kikubwa lakini pia unaweza kutembelea katika website yangu hiyo ambayo kuna kozi nyingi sana ambazo unaweza ukajifunza zaidi ili uweze kufahamu ni vitu gani zaidi ambavyo vinaweza kusaidia wewe kuweza kufikia malengo uh, nimefundisha mambo mbalimbali yanayohusiana na graphics kwa maana na kozi za graphics tools kama adobe photoshop adobe illustrator software hizo zote ambazo zinatumika katika masuala ya graphics lakini pia nimeandaa kozi ya masuala ya video production pamoja na motion graphics unaweza ukajifunza hayo yote kwa lugha rahisi kabisa ya kiswahili naamini utajifunza. Karibu sana, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, lakini pia linki ya kujifunza iko katika description hapo. Karibu sana, naitwa Joel Kadaga, Creative Design.